パッシーパッシーって言うてるやつおるけどこいつ何ブロックや意識意識をちょんなやかり <laughs> これが私の LINE なんですけど오늘은11월21일네제생일입니다 제가 유튜브 영상에서도 여러 번 얘기를 했었고 라이브에서도 항상 했던 말이 있었죠. 외국어 공부의 가장 좋은 방법은 남자친구 또는 여자친구를 사귀는 방법이라고. 뭐 이게 틀린 말은 아니에요. 틀린 말은 아니고 제일 빠른 방법이긴 한데 이게 마냥 그냥 좋기만 한 거는 아니더라고요. 아무튼 네 제가 말을 할 때 엄청 고분고분하게 뭐 현무양투 스타일로 말을 하는 사람은 아니라는 거는 저도 알고 있었거든요. 심지어 이제 경상도 사람이고 하니까 제가 일본어를 할 때 말투가 이 정도까지 심할 거라는 거는 저도 몰랐어요. 최근에 알았거든요. <laughs> 딱 남자 일진 고딩 말투? 말투가 남자 일진 고딩 말투를 쓰고 있던 거예요. 나도 몰랐어요. 진짜 최근에 깨달았거든요. 제가 말투가 이렇다는 거를 아, 물론 사석에서 얘기지만 일할 때는 당연히 제대로 경어를 쓰는데 제가 히라가나나 기초 일본어 같은 경우에는 뭐 제대로 책 제대로 이제 책이나 학교에서 배우고 그래서 괜찮은데 이제 말문이 좀 트이고 나서 이제 회화를 할 때부터는 제 전 남자친구죠. 오사카 출신인 남자친구한, 전 남자친구한테 자연스럽게 배웠기 때문에 근데 그분이 말투가 엄청 세고 심지어 사투리도 엄청나게 심한 분이셨어요. 그래가지고 <laughs> 약간 그 어린 애기들을 이제 주위 사람들 말투를 금방금방 따라하니까 애기들 앞에서 말 조심하라는 얘기를 많이 하잖아요. 딱 제가 그 꼴이었던 거예요. 이제 외국인이니까 주변에서 하는 말을 그대로 그냥 흡수를 한 거죠. 그게 좋은 건지 건지도 모르고 나쁜 건지도 모르고 그냥 말하니까 그대로 외운 거예요. 네, 그렇게 4년이 지난 결과 제 말투는 이렇게 되었습니다. 発信発信って言ってるやつおるけどこいつ何ブロックや変なコメント書いたらブロックすぐブロックするから 이게 일본어가 한국어 욕에 비해서 굉장히 수위가 낮고 종류도 많이 없어요. 그 욕에 대한 그런 게. 한국 욕은 이제 어마어마하잖아요. 약간 10, 원짜리 욕들. 일본어는 그렇게까지 심하지가 않아요. 그래서 한국인들이 받아들이는 그런 욕이랑 일본인들이 받아들이는 욕의 그런 뉘앙스 차이가 너무너무 심하기 때문에 저는 약간 애정 표현, 장난 식으로 툭툭 던졌던 게 이제 남들이 보면은 20kg 미쳤나 약간 얘 뭐지? 나랑 친하지도 않은데 왜 이런 말을 하지? 약간 이렇게 받아들이게 된 거죠. 그 중에서 제일 제가 자주 쓰던 게 키모라는 말인데 한국어로 하면은 약간 극혐? 그 정도? 근데 한국에서 극혐은 욕은 아니잖아요. 욕? 엄청 심한 욕은 아니잖아요. 약간 리액션 같은 거지. 私の口癖の中で一つがその肝っていう言葉だったんですけど悪口っていうか肝イコールなんかバカアホみたいなそういう可愛い感じのああいうことだと思って、 <laughs> まあ、例えば相手がちょっとふざけた話をした時とかなんかノリで使うみたいな感じでそういうね汚い言葉をずっと使ってきたんですよなぜ こういう最悪な状態になったかっていうと理由があって今までずっとそういう言葉を言われ続けてきたからなんですよだからそれが悪いっていう認識自体がなかったんでしかも特に女性はそういう言葉あんま使わないじゃないですかそういうなんか「うざ」とか「キモ」とか「こいつ」とか「あいつ」とかそういう言い方あの訳じゃなくて本当にあの「うわ」 仕分けゃなくて本当にそういう意味で捉えると思ってなくてだってプライベートで日本語使うことってもう彼元彼以外に日本語で話す相手がいないじゃないですか会社では普通に敬語で使うから汚い言い方とかも全然出ないんですけどあのこれが私の LINE なんですけど普通の女の子の LINE とは思えないぐらいの汚いねでも自分も本当に知らなかった の言い訳ではなくてで今は言い方にめっちゃ気をつけて本当に綺麗な言葉を綺麗な言葉しか使わないように本当に気をつけてるんですけどあの外国語の勉強のね一番いい仕方で国際恋愛が一番いいよってみんな言うじゃない ほとんどのカップルはあの男と女じゃないですかほとんどの方は女の人は彼氏の言い方を真似するわけですし男の人は彼女のあの言い方口癖を真似するわけじゃないですか自分と同じ年齢帯で同性の人に教えてもらうのが一番いいと思うんですけどなかなかそういうことってちょっと難しいじゃないですか、まあ、いきなり歩いていってる人に近づいていって ちょっと友達になってくれませんかっていうのも言えないしで私がおすすめする方法は、まあ、最近 こういうアプリまあまああるんですけどアプリとかでこういうなんかマンツーマンの会話授業みたいなそういうのあるじゃないですか最近見つけたのが iTalki っていうアプリで特になんかそういう難しい年間契約そういうのもなくてなんかレッスンごと払うみたいな感じの結構シンプルなあれなんですけど彼氏彼女さんに教えてもらうのが一番いいんですけど口癖とかも全部映っちゃうかもしれないからちょっと怖いでしょこうこうなるかもしれないし。 だからそういうあの言葉にちょっと慣れる前まではちゃんとした日本語を使ってる人に教えてもらってから恋人にちょっと教えてもらっても遅くないと思います何でも最初が一番大事なんでこういう愛登記って自分で先生を選べるから、ね、私みたいなちょっととんでもない日本語を使ってる外国人にはならないんじゃないかなと 思ってます。まあなんかメッセージ機能もついてるらしくて、まあ、同じ言語を勉強してる他のま全世界の人ともつながるし、まあ、一石二鳥じゃないかなと思ってます。で最近の人ってまあ学校もあるし仕事もあるしわざわざ塾とか行って外国語勉強するって難しくないですかでこういうアプリだとなんか普通に風呂入りながらもできるしどこでもできるからこっちの方が楽じゃないかなと思ってます まあ、安いですねオフラインでするよりは断然あのリンクとコメントに URL 貼っときますので一回試してみてくださいねみんなまあそれより最近 YouTube 見ても本当にその国際カップル特に日本と韓国のカップルとか夫婦とかめちゃくちゃ多いじゃないですか今どこで出会うか分かんないけどさみんなね彼女さん彼氏さんの前では言い方気をつけてあげてくださいね もう一回癖ついちゃうと本当に直せないんですよ私もちょっとね <laughs> 直せるか不安なんですけどはいじゃあ私はこれから寂しく一人でご飯作って誕生日だけどご飯作ってから撮影して編集して寝ますはいバイバーイ